За сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайхан амарч байна. Сайхан амарч, сайхан. Орд вирус их л завгүй яваад байна үү? Оо, нэг тийм зав. Завтаа жим шиг завгүй жим шиг тэгэл. <laughs> Нэг мэтгэд нэгдэх болоо. UBKB утган баярыг би Америкт байхсан мэднэ. Тэгээд чи над руу мессеж ирчээд яг Америкт таксины үйлчилгээ ямар байдгийг бэ гэдэг талаас лавлж ирсэн. Аа одоо чиний нэг нийгэм тавиад байгаа нэг сенсацтай асуудлаас ч хоёлаа ярих эхэллээ а чи чиний тавьж байгаа асуудал бас миний анхаарлыг татсан, миний сонирхлыг татсан. Өөрөөр хэлбэл чи Монголын төрийн үйлчлэгийн автоузыг татан буулгаад а та нар төрийн албаны бүх үйлчлэгийг такси хэлбэр шилжүүлчихээч. Энэ нь өөрөөр хэлбэл одоо зарцуулт одоо албаны машины хувьдаа ашиглахаас эхлүүлээд ямар ч хэрэгцээгүй их зарлуудыг ил тод болох боломжтой гэдэг талаас яриад байна л да. Тэгээ надад бас энэ ч таалагдаад байгаа. За энэ тухайгаа дэлгэрэнг. За ямар судалгаа байна? Гэхдээ нөгөө би эрт тавьсан шүү дээ. Одоо нэг 5-7 машин гэдэг чинь одоо шинэ одоо 19 оных ч байдаг юм уу те. 123 мянган доллараар Монгол зарагдж байгаа. 123 мянган доллараар. За. Тэгэхээр тэр нь бол төгрөгт нь шилжүүлэхээр хан шар утх нь 350 сая орчим сая төгрөг байгаа байхгүй. За. Тэг тэрийг бол одоо шинэ нэг салбарын яамны сайд бол унаад л байдаг шүү дээ. Нэг яам дээр л ингээд нэг сайд ундаг. Тэг тэрний өртгийг ингээд бодонгууд таксинд тэр яах чагаа ямар хэрэгцээ анхаж байгаа гэхээр Ацгс бэсэгт очих тий. А тэгвэл ажил гэр хоёрын хооронд явдгаар зүгээр 100000 төгрөгөөр таксид бол юу болох вэ гэж хэлсэн юм. Тэнгүүт эн чинь 140 жил явахаар байгаа байхгүй юу? Таксиныхын мөнгө төлөөд 100000 төгрөгөөр явахаар тий. Улс яхаа таксины мөнгөийг дааж болно шүү дээ тий одоо тээврийн унааны мөнгөөр ямар ч аж ахуй нэгж өгдөг шүү дээ тийм шиг явах та. Тэгэхэд энэ хитрхий тансаглал байна л гэж хэлэх гэдэг. Аа хоёрдугаар чи сонирхож үзсэн үү? Засгийн газрын автобаз ер нь хідэн машинтай юм. Аа яг албан хэрэгцээнд хідэн машин явдгийн хідэн жолооч ажилдгийн жилийнх нь зардал ерөнхийд орчин байдэн гэдгийг яг оо манай хүмүүс нөгөө ярьснаас хойш хүмүүс бас их тодруулж асуусан л да. Тэгээд шилэн дансаар ер нь хайж байна одоо. Яг шилэн дансаар ороод хичнээн төрний зард гардгийн төргөөр нь бид нар харж л байна л да. Яг наривчилсанаар бол алга. Зүгээр багцаа мэдээгээр бол нэг 100 гаруй жишээнд засгийн газрын автобаз гэж байдаг юм байна. Гадаад харилцааны яамны бааз гэж байдаг юм байна. Бас нэг 50 орчим машинтай байдаг юм шиг байна. За дээр нь одоо ингээд дүүрэг тий а засаг дарга нөө нийслэлийн засаг даргын хамгийн газар гэдэг Тэгээ харин айгийн дэлхүүдтэй. Бүгд машинтай. Бүгд машинтай л байгаа л да. Тэгээ тэд нар нь бүгд жолоочтой юу? Жолоочтой тий. Жолооч нь дунджаар цалин аваад байна гэсэн. Ер нь хэдэн төгрөг цалин аваад? Ойлгомжтой шүү дээ. Одоо бол нөгөө биш нөгөө такси компани <laughs> хүн учраас манай жолооч нараас ч ингээ хүмүүс аявих заримдаа гараад ажилласаа гараад тийм албанд орчлоо. Ийм юм даргын жолооч болчлоо гэл таксины жолооч болоод ордгийн. Тэг буцаад орж ирж идэв. Тэгэхээр нэг сая орчим төгрөгийн цалин буу санал болгохоор л ордсон юм шиг үлээл. За санаач нь бол надад таалагчхан. Тэгэхээр би бас ингээд утхан барай нэг ийм судалгаануудыг яг бодтой гаргаад тий. За засгийн газар одоо 1 2 дугаар левелч байгаа шүү дээ. Одоо зайлшгүй байнга жолоочтой байх машина унаад явж явах хэвээр албан тушаалтнууд гэж байх шиг байна тий. А дунд талд нэг хэсэг хүмүүс зүгээр л хэрэгтэй үед нэг яваад энэ ёстой энцгээс энцг хүртэл явчаад машин хүлээлгээд байж идэг ч юм уу тий. А бүр зарим нь одоо заа тэрийг хувьдаашихуу хэрэглээд л одоо нэг сүр бараатай бусдад гайхуулах юм хэмжээний юм яваад байгаа дүр зураг нэгэн байгаа юу бол байгаа. Гэхдээ яг энэ тоо эдээсхийн тооцоог маш бодитоо гаргаад харуул би бас хаа ханаа нэг ойлгоцоод энийг одоо дэмжих болов гэж бодож байна. Галах миний яг гаргаад байгаа юм болохоор юм л дээ энэ заах засгийн газрын автобазыг татан буулгаад 1 2 дарга ч юм уу те тэдрийг одоо ингээд тансаглаад агаад нүд үзүүлээд одоо яагаад байгаа юм биш. Аа бас үгүй юу гэвэл бас над бол дургу хүрч байгаа. Татвар төлөөд нэг хүн одоо тэр татврын мөнгөөр өглөө Аа цагаас дулаан машинаар яваад тэ ажлынхаа гадаа ирээд ажил дээрээ сууж яхад нь гадаа нармалдаа сууж байгаа гэдэг бол нэгт үргүү зардалтай. Гэхдээ энийг хэмнэлээгээд яг улсын хэмжээнд харах юм бол нэг их биш боловч нөгөө талдаа зүгээр миний хэлэх гээд байгаа нь төр өөрөө жоохон манлайлах хэрэгтэй байна л да. Өнөөдөр төрд ажилдгүй ижиж хар машин унчаад зээ дугаар түгэд төрд нөлөөтэй гэдгийг харуулах гэдэг ч юм уу те төр танилтай гэдгийг харуулах гэдэг юм уу эсвэл бол нэг юм дараа нарыг даган дуурайгаад шүү дээ хүмүүс энэ сэтгэлгээнд байна гэсэн асуудал байна гэсэн үг тийм тэгэхээр одоо ингээд төрийн дарга гэхээр хаасаагүй бүгдөө ингээд нэг юм намс хийдэг те нэг юм том дарга том хүн одоо дээшээ сууч гэдэг юм те тэгж энэ дээр энэ машины хэрэглээ энэ бүх юм чинь нөлөөлөд ийн гэж би зүгээр бодоод байгаа байхгүй болчих л доо те дарга нар болиё автобусаар явъя тий. Алхаад явъя. Гадны орны ерхий сайд нүртэл метронд суугаа явдаг гэдээ ирж штэ тий. Тэг манайх гэхээр л ингээд нэг юм ингээл зүр бараатай тий харуул хамгаалттай төрийн байгуул руу яваад орсон орон орсон ч гэсэн зүгээр нэг ресепшн хүлээж авч байхаа оронд буутай цагтаа зогсож яддаг тий эн чинь нэг юм сонирн байгаад шүү дээ манайх ч уг нь бол нэг юм чөлөөт улс байх хэрэгтэй үстэй тий ялж агентлаг руу ямар орсон Гэт ташаанда буутаа цаг цэргийн хувцастай төрийн хамгаалтын сууж байгаа байхгүй тий. Тэгээ дарга нь болохоор ингээд хувьдаа жолоочтой туслахтай зөвлөхтэй ингээд нэг юм нүсрэл юм яваад шүү дээ. Тэгээ би бол энэний нэг юм одоо юг өөрчлөх нэг юм нь бол энэ энгийн бай тээ цуг алхаад яв дугуунаад яв хүмүүсийн сэтгэлгээнд төрн жоохон манлайлж явахгүй бол дарга нараа дуурайгаад том ший авч унаад юм дарганараа төрөөж харамшийн унаад зээ дугаар зүүгээд те 99.1-т дугаарыг уралдаж авч үн хөргөж үн хөргөж аваал те. Тин чинь нэг юм буруу юм лөө яваад байна. Тэгээ тэрийг зүгээр хэлсэн юм л та. Гэтэ сонирхолтой нь энийг ингээд би хэлсэн урд нь хуанти ярьж байгаагүй юм шиг ингээд аягүйх түрүү нийгэмлэг гэж хүлээж авлаа. <laughs> Нэрээ яагаад гэж утсан юм шиг үлээ те хүмүүс. Гэхдээ яах вэ? Одоо би жишээлбэл ирчээд надад анзаарэгдэад байгаа зүйл байгаа байхгүй юу? Юу вэ гэхээр хүмүүс материалын зүйлд их ач холбогдол өгдөг болчих Монголчууд. Ингээд энгийн хувцастай удамжинд явах төвхтэй байна тий. Одоо би бол ирснээс хойш 9 сар автобусан суугаад сайхан ингээл чигжүүлээл годроотж унаал тэгэл савлаал ингээл явж ил байна. Зүгээр яг уу юг харагдаад байна гэхээр бид нар нөгөө нэг энгийн амьдралаас илүү нэг хэсгийн бүлэг хүмүүсийг хараад эдгэр шиг байх гээд ингээд өөрсдөө зовоод өөрсдөө зовоогоод өрөөлөгч зовоогоод байгаа юм дүр зургал харагдаад байна л да. Бидний нэг хитрхийн материалын имийг шүтчихэг, материалын хэрэглээг их өндөр тавьдаг энэ сэтгэлгээгээл багсгаасаа ирсэн санаа байна гэж ойлгож чинь зөв үү? Тий, тий, тий. Тийм байна. За, дараагийн асуудал. За, одоо бол ерөөсөө аимшигын асуудал төгжрөл байна. Одоо би энэ Royal Review гэж нэгдүгээр хороолоос нааш 8 хагасд гараад би нэг 10 цагт одоо mm -hmm 2 3 автобус дамжаа сүүлд Аргаавраа такси барайл ирчих жишээний энэ маш их цаг маш их нерв тэ маш их зардлууд яваад байна. Тэгэхээр энэ дээр одоо ЮБК-ийн ямар нэгэн шийдэл юу байгаа вэ? Та нар энэ Улаанбаатар хотын төвжирлийг бууруулахад та нар өөрсдөө ямар хувь нэмэр оруулж чадхаар байна? Тэгээ ерөөсөө улсын баг хүн амын тал нь энэ Улаанбаатартай амьдраад Тэгээд дунд цаг одоо километр бол 5 цаг 5 5 км цагийн хурдтай болчихсон. Машинууд. Автомашины хурд Улаанбаатарт. Аа. А дээр нь одоо бүр эд үеэр бол тэг зөксөлт хийж штэ ингээд. Ингээд Сүхбаатарын талбай дээр одоо ингээд 2 цаг суучлаа тий. Сүүлдээ нэг оногоо гараад гсэн машин дотор хоол хийж мэг. Тэгээ ерөөсө төгжрлийн гол шалтгаан бол нийтийн тээвэр. Иргэн Отхон баяр А цагаас Б цагт очихын тулд надад сонголт байх хэрэгтэй Одоо би эндээс хаанаас автуусан суух юм? Одоо шин би эндээс. Хизээ ирэх. Тодорхойгүй байхгүй. Тэр автобус нь хаана ч. Автобус нь яаж хэдэн цагт ирэх нь тодорхойгүй байхгүй юу? Автобус ирэх нь тодорхойгүй гэдэг нь ерөөсөн юм сони юм бил. Улаанбаатар сая 500 мянган амтай байж 1000 автобустай байна. 1000 1000 автобустай. Тэгээд бид нар 600 мянган автомашинтай хот биш. 1.8 саягаар бодох юм бол бид нар 3 хүний нялх үлгийтэй хөлтөд ороод гурван хүндэт минь нэг нь машинтай байгаа байхгүй. Энийний цаан шалтгаан нь юу гэхээр би тээврийн хэрэгцээг хангах гэж машин аваад байгаа байхгүй. Та санаж байгаа бол та ч Америкт нэлээд утсан те 10 хүнд төгжрөл гэж ярьдаг л байсан байхгүй. Тэгээ 10 хүнд хэдэн мянган машинтай байсан. Тэгээ одоогийнхоос 3 дахин бага машинтай байсан байхгүй. Тий. Тэгээд одоо бид нар 600 мянга болсон гэж боддоо. Тэгэхээр би бол яг сони юм биш ба ер нь шийдвэр гаргагч нар шийдвэр гаргахдаа 5 жилийн дараах үүсэх эффектийг тооцож шийдвэр гаргахгүй бол тухайн үедээ юм сэтгэлийн хөөрлөөр романтикаар шийдвэр гаргаснаас болоод өнөөдөр 600 мянган автомашинтай болоод одоо бүр ингээд яах нь мэддэггүй болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл ямар ч судалгаагүй яваад байна. Тийм. Ирээдүгөө харахгүй байна. Өнөөдөр хэдэн жилийн дараах машины урсгалыг тооцохгүй. Тийм, тийм. А тэнгуут төгжрлийг тэгвэл одоо яах юм те? Одоо яаж таны асуулт яаж шийдэх? Тэгээд төгжрлийг шийдэх гингүүт нэг л ганцхан шийдэл баг. Нийтийн тээвэр гэж. Нийтийн тээврийг хөгжүүлж шийднэ. А нэг алдаа нь юу гэхээр нийтийн тээвэр гэхээр сүүлийн одоо хэдэн жил үүтэй 10 гаруй жил. Нийтийн тээвэр гэхээр автобус л гэж ойлгож ирсэн. Автобус нийтлэг ойлголт шүү дээ. Автобус л гэж ойлгоод байна шүү дээ. Ундаг дугуй байж байна те. Такси үйлчилгээ байж байна микроавтобус байж байна. Автобус байж олон юм байж болж, явган хүний зам байж болж байна. Улаанбаатар чинь жижиг шүү дээ. 5 км-ийн хадастай. Өшөө хол болвол хүн төр жоо чиглэлийн автобусаар явчихдаг. Тэгэхээр зүгээр яг энэний шийдэл нь бол энэ Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийг хөгжүүлэхийн тулд метро биш байхгүй. Юун тэр тусгай замын автобус хаана тэр мөнгө байна? Мянган автобусыг явуулах гэж жилд нийслэлийн төсвөөс 100 тэрбум төгрөг өгч чинь татаасанд. Татаасанд санхүүжүүлж чинь зардлын санхүүжүүлэлт гээд 70 орчим тэрбумыг өгч чинь. 30 тэрбумыг нөгөө өндөр настан хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутан гэдэг нэг хөнгөлтөгдөж шүү дээ. Тэр чинь буцаагаад нөхөн олгуурга өгч чинь. Картны хөнгөлт. Тий, тэр чинь бол буцаагаад төлж байгаа байхгүй бид нар. Тэнгүүд чинь 100 тэрбумыг өгч чинь. За Тэгвэл 1000 автобусн зориулаад байна. 100 тэрбум чи юу гэхээр Улаанбаатар хотын төсвийн 10% нөгөө. Тэгтээ 100 тэрбумыг авсан автобусны үйлчлэгээ өнөөдөр ямар байгаа? Өөрөөр хэлбэл ямар ч төлөвлөлтгүй. Яагаад орой 10 цагтаа бодоод үзээрэй. Ихтлгүүр юрд явж байгаа автобус хоосон цаг одоо 9 9 цаг тий хов олсон төгжрээд явж байгаа. Автобусанд яга он суухгүй. Төлөвлөөгүй шүү дээ. Хизээ хаана ямар урсгал. А тэгээд тэрээрээ ингээд шийдээд хүмүүсийн машин хэрэглээг нь багасгаж өгнө гэхээр метрол яриад байгаа. Улс нь одоо хичнээн тэр умын өртөө зөвхөн төсвийн алдагдал нь энэ жил ихэд 4 их 80-ийн өртөө байж ич юм метро байт. А миний зүгээр бодож байгаагаар бол микроавтобус юм бэл. Микроавтобусыг гэхдээ метро шиг хийх гэсэн юм бэл. За. Метро шиг юм ингээд шугамтай шүү дээ солонгос дээр гот дөрөв нөмрийн метро. Өөрийн шугамтай. Өөрийн шугамтай. Яг тэр шиг голцоо хэлбэрээр микроавтобуснуудыг явуулаад төв замаараа бол олон хүний багтаамжтай автобус нэгдүрийг нэгээр галтэрэг шиг яваад а тэдний автобусны буудлууд руу микроавтобуснууд яваад микроавтобус зааны 12 үний судалтай. 12 үний судал гэдэг чинь 12 пүрүүс хасагдах байхгүй үүсгэнээс. Ахын дэ нэг пүрүүсэнд нэг хүн явж гин гэдгээ тооцох юм болов уу? Аа та одоо чинь боддоо чингэлтэйгийн уулын дээр байгаа хүн яадаг бэлтэй. 2 км алхаад автобусныхаа буудлаа. Яг л нөгөө том оврын автобус тийш очих юм болч боломжгүй. Тэгэхэр чи юу болж ирэх вэ? Ховдоо хамгийн муу машин аваад хэмтгэн чамаагүй. Ямар чамаагүй машин аваад явуулаад байгаа хөөх. Уулын өрөө дээр байгаа өндөр болгон уулын хөгдөө 10 оо 2 км алхаад ич чадахгүй шүү дээ. Тэнгүүд машин аваад машин аваад машин аваад машин аваад ингэ явчихсан. Аа за яг одоо дид үцгч гэсэн одоо шин манай гэрийн гадаа гэхэд орон сууцны одоо төвлөрсөн хотхнуудын гадаа бол тэ нэг 5 минут алхаал автобусны буудлаа байгаа Тэдний хүмүүс одоо жишээ би бол Улаанбаатарт 7 жил одоо 7 жилийн өмнө машина зарсан. <laughs> Одоо бол надад машины хэрэгцээ байхгүй байна. А нөгөө нийтийн тээврийн шугам нь таардаггүй усууд нь яах вэ? Тэнгүүд энэний чинь шийдэл нэрсэн метро юм бэл. Метро гэнэ микроавтобус юм бэл. А тэгээд 100 тэрбумны татаас өгч байгаа. Та одоо би зүгээр тооцоог өгсөн чинь нэг автобусыг 100 тэрбумаар нь бодоход явуулахын тулд өдөрт 350 сая төгрөг өгч байгаа хөөх. Зүгээр. Нэг автобус. Нэг автобус зүгээр тооцоогоор. Зүгээр л өгч байгаа. Тэгээд дээр нь нөгөө мөнгө төлсөн хүмүүсийн мөнгө орно шүү дээ. А дээр нь тэр чинь ингээд микроч явчихгоот нөгөө хамгийн хүндрэлтэй юм кондуктор гэдэг те. Орилоо шугамаа яриад. Гэхдээ дөрөв номер бол дөрөв номерээр л өнгөр нь ангилчилт. Дээрээ симфор тавьчихлаа хамаагүй цэнхэр дөрөв номер. Дөрөв номер яаж голцоо иргэдэг хүмүүс ойлгож шүү дээ. А тэгэд нөгөө картын системээр карта уншуулаад дамжиж болно те. Метрон тэгдэг шүү дээ. Хүссэн газар буудаг шүү. Тийм тийм яг бууга сэлгээс сэлгээс сэлгээж шүү дээ. Тэр чинь бол а тэгтээ картаараа уншуулаад сэлгээс сэлгээ явчих. Чи микроавтобус гэж яриад байдаг. За намайг одоо олон жилийн өмнө дэ явхаас өмнө зүгээр тэр чигээрийн микро байсан шүү дээ. Тэгээд энэ микрог яагаад болцсон юм? Уу харин би түрүүнийг хэлсэн шүү дээ. Шийдвэр гаргагчдын романтик тэр чинь Батуул гэж дарга бол үнэхээр олон асуудал Улаанбаатар шийтсэн. А гэхдээ тухайн үед хитрхи романтикаар Улаанбаатарт муухай байна стандартаа болгоно гэд микроавтобусыг хасаад автобусны системээ гоё болгож нэг кондукторгүй болгож нэг солонгосын систем, картын систем орж ирээд за тэнгууд автобусанд хүн суухгүй байна гэд бодсон уу? Заа нь төгжрлээ бууруулна гэж утсан тий. Тэнгүүтээ дугаарын хязгаарлалтыг хийгээд өгсөн. 5 жилийн дараах эффектийг тооцсонгүй л гэж. Тухайн үед хэд вэ? 200 мянган автомашинтай байсан тий. Тэрний 20% нь ашиглалтгүй байсан баг. Одоо 500 мянга ботход 500 тий одоо 600 мянга ботход өдөрт 120 мянган хүн нэмэлтээр нийтийн тээвэр сонгож байгаа хөөх. Та машинтай байсан бол машин оноо явж явах байлаа. Тэнгүүт нэмэлтээр нийтийн тээвэр. Тэгээ бид нар чинь нэг цаг цугладаг, нэг цаг тардаг шүү дээ. Тэгэхээр багтахгүй болонгууд юу болсон гэхээр бодитоор пүрүүсний эрэлтэг бий болгоцсон. Улаанбаатарын замаар дүрэн гараа өргсөн хүмүүс. Тэнгүүд юу болж ийн гэхээр юу хийж амьдарч ийн өгшөн. Такси хийгээл ажилд орооч. Хөө цалин хүлээж авахаар би өдөрт яваа 50 сая цаас олчихно өдөр 50 мянга гэдэг чинь нэг 20 хоног явах сая төгрөг болж шүү дээ. Би цалин аваад яхаа. Би өдөр өдөртөө дуртай үедээ ажиллана. Унтж байгаа сэрээд ажиллана. Надад дарга гэж байхгүй. Ингээ яваад байхгүй. Хэдэн мянгаараа. Жишээ нь 19 онд бид нар 60 мянган автомашин импортлсон шүү дээ. Ганцхан шалтгаан. Нийтийн тээвэр хөгжөөг. Нийтийн тээврийг л орлуулах юмыг нь брюс бий болгоод энэ хэдэн брюсч муу хэлээд байгаа юм биш. Гэхдээ энэ өөр маш их хохиролтой байна. Хэдэн мянган залуу ямар ч хөдөлмөрийн бүтээмж байхгүй өглөө өдөр өдөө өдөр гэсээр байгаа 5 10 жилийн ардаа өнгөрөж чинь. Ямар ч баялаг бүтээхгүй. Бүгдөө нэг нэг машин лизинг гэж аваад. За, за чиний санаа бол юм байна, тийм үү? Хотод яг хотын төв бүстэй машины хөдөлгөөнийг багасгаад үндсэн том автобусуудаа тодорхой шугамар явуулъя. Тэгэнгүүт яг гадна талын хэсэг циклүүдтэй одоо тойргууд үүсгээ тэндээ микро автобусны үйлчилгээ явуулъя гэж одоо чиний тавьж байгаа санал энэ байна тийм үү микро гэхэр галах би хүмүүстээс ойлгуулах микро гэхэр бид нар нөгөө л нэг би тэр их хэлээ хаалгах гэж хаагддаг пак галагдаг дизель үлгүүртэй дэр гэж явдаг юм төсөөлөд байгаа хөөхгүй гүү штэ улаан өдөд байна конопор онгооддаг те хаалга нь конопор онгооддаг маш цэвэрхэн өндөр те стандартын тавьж өгөөл ондоо та боддоо Одоо 1000 автобустай заяа. 1000 автобусын чинь 80% нь он дуусчин. Нөө бүр амар юм. 80%. Одоо ингээд амар том дарамт ирсэн байхгүй. Бүр нийтийн тээвргүй болох гэдэг чинь Улаанбаатарт. Тэнгүүт одоо 30 гаан автобус авах гэж биш 100 автобус авах гэж 30 хэдэн тэрбум төгрөг. А стандарт тавиад өгвөл энэ прүстэй байгаа нөхдөд чинь бодно үст. Тэр ихтгэл та боддоо бүр 20 сая үнэтэй машинаар таксинд явдаг шүү дээ. Түл яадгийн 50 саяыг гаргаад лизингээр гаргаад үгүй татаас өгж болоод байгаа бол микронт татаас өгөлтөө татаас өгөхгүй болвол аха юу болж байгаа гэж бид нар нодин жил 1 тэрбум доллараар 1 тэрбум доллараар машин худалдаж авсан байна. 930 хэдэн сая доллараар машин худалдаж авсан байна. Энэ улс зүгээр гаднаас сурч ирж байгаа шүү. Тэрийг дагаад нөгөө шатах тослог материал сэлбэг гээд баг 3 тэрбум долларыг бид нар зөвхөн автомашиныхаа хэрэглээндээ өгöd шүү. Нийтийн дээр байхгүйгээс болоод тэр нь яадаг 100 тэрбумын татаас өгөөд 3 тэрбум доллар харьцуулаа харъя л та. 1 тэрбум долларын автомашин харъя Зүгээр би гараад алхахад одоо чинь никл гамбаа гэдэг дугуй хийдэг залуу. За тийм мэднэ. Тэрний дугуй хийсэн бүх дугуйныхаа бараг 70 80% хулгаад алдсан. Тэр залууг ямар ч сууж байгаа юм. За хот одоо гэрээ цуцлан айлгаад байна. Дэмжилтэй тэр залууг Монгол залуу хийгээд өөр хин дэрний шиг дугуй юу гэдэг. Гэрээгээ хийцсэн юм байна тий. Нэг автобусанд биш одоо жилээр нь бодъё тий. Автобусанд 100 тэрбумын татаас өгөөд штэ. Нийтийн тээвэр гэж үзээд. Гэхдээ тэр 2 тэрбумын татаас өгч тэрэнд татаас нь дугууг нь үйлдвэрлээд Улаанбаатар нь 30000 дугуй тавьчих. Нэг дугуй өдөрт 20 хүн үнэгээ одоо хичнээн 1000 хүн нийт тээврийн хэрэгцээг орлуулах уу? За яг уу наадах чинь бол сонирхолтой санаа. Гэхдээ нэг зүйл одоо чи түрүү хэлсэн шүү дээ. Микро гэхэр хүмүүсийн төсөөл, нийтийн дээврийн автобус гэхэр одоо бидний төсөөл юм гэхээр нөгөө нэг аимшигтай юм аа чихэлтэй нөгөө микроч хүзүүнд ягаад нэг кондуктор нь орилоод тэр нь замаар уралдад давхиад гээд тэгэхээр энэ дээр яг зүгээр шийдлийн нөгөө талд нь юу вэ гэхээр хүмүүсийг өөрсдийн сэтгэлгээний хувьд өөрчлөхөөс өөр арга байхгүй тий А ямар ч байсан үйлчлэгээний соёл гэдэг юм а тэр соёлын стандарт нь. Өөрөөр хэлбэл микро суудлахаа тоогоор авч явна гэхээс шүн нэмчихгүй. Автобус суугаагаар хэдэн хүн зогсоогоор хэдэн хүн явахстай тэн дээр хүн нэмж авахгүй ч байдгийм үү те. Тэр стандарт чи орж ирж чиж эн чинь яхан бодтой юм болох магадлал байна. За яг хуу мэдээч ингээ шүмжлээд халаглаад байх шийдэл хайх хэрэгтэй байна. Энд дээр нэмэх нь нийтийн тээвэр дээр 3 дахь такси. Таксиний хувьд чиний санал юу? Таксиг би одоо шинэ найзуудтай хэлдэг хөхгүй. Би түрүү хэлсэн чинь 7 жилийн өмнө би машинаас одоо надад ухамсарт амьдралдаа Улаанбаатарт бол машин худалдаж авах төлгөө байхгүй. Миний хувийн амьдралын төлөв байхгүй байхгүй. Эндээс нүгөө явахгүй нь ойлгомжтой шүү дээ. А тэнгүүч юу гэж чи харахгүй такси компани. Би өөрсдөө тооцоо хийж өгсөн байхгүй. За чиний машин 15 сая үнээр чи авсан. За 15 саяар авсан. Плюс авлаа. За плюс авсан. Гэхдээ 15 саяыг кэш төлөөд авдаг хүн байхгүй. Бидний чинь цалин хэдүүлээ, дундад цалин хэдүүлээ, тэ монголчин юу лээ тэ. Тэгээ зээлээр авдаг. 15 саяынхаа машиныг 30% ч юм уу төлөө авна шүү дээ. Тэнгүүт 3 жилийн дараа нөгөөт 20 сая болгоод төлдөг. За. 5 сая илүү төлж байна. Тий, одоо хүүн. Зээлийн зээлийн хүүн дээр шүү дээ. Зээлийн хүү дээр. За төлж. 20 сая болно. Тэгэхдээ 3 жилийн дараа нөгөө 15 сая юм шинч үсээ 7 8 сая төгрөгл болчих. За. Нэгт би тэрийг нь тооцож өгдөө. А тэгээд тэр чинь сар болгон надад тэрийг нь тооцоод өгөнгүүд аа ингээ гайхаж байна. За тэгээд чи яагаад таксигаар явахыг өөрөө хувийн машинтай байхыг үнэтэй гэж үздэг байгаа гэдэгт би тайлбар хийдэг байхгүй. За. Таксигаар явбал би хямдхан гэхээр үнэтэй. Наа чи өдөрт би ингээд нэг 100000 төгрөгөөр таксидад ахаар чинь сарын 300 болчихно. За боли 15000-аар явна би ажил үйлчлэл тэд 450000 450. А тэрний хооронд би 100000-аар бензин ичхээр 3 өдөр яваад байна бүрүү сэргээд тахгүй. За за тэгнь. Тэрнэг бодоол нөгөө таны хэлдэг хүмүүсийн ухамсар гэдэг шиг бодонгуутлал машин хөдөлж авчаад байгаа хөөх. Тэр шийдвэр гаргаад би 100000-аар 3 өдөр явна. Гүтэр банк нь төлөөд байгаа мөнгө мөнгө биш юм уу те? Тэргээ тооцохгүй. Тооцохгүй. Тэгээ дагаж гарч байгаа ерөөсө зардал үүдэг хүмүүс. Санхүүгийн болцол байхгүй. Даатгал, татвар нөгөө тос маасл чинь 5000 км тутамд байна. Солигдно. Тэ? Өдөрт цогсоол болгонд төлбөр байна. Тэгээд баг байрныхаа метр квадратаар гараж худалдаж авч байгаа шүү дээ. За тийм гараж үйл бол гараж мөнгө төлж. Тэ, гараж худалдаж авч байна. Гаражын мөнгө төлж байна. За одоо ингээд нөгөө стресстэй 100 татвал 100 долгын жолооч. Өдөр чинь ингээд нэмэгдээд те ингээд хүмүүс чинь бөөн зардал байхгүй. А тэнгууд таксигаар явал би хамтхан би зүгээр өдөр болгонд 15 мянгаар 10 мянгаар такси татах би нэг жилдээ өсөл 4 сая байна гэсэн чинь аа тэр чинь димээгүй. Гэхдээ би өдөр болгон таксидахгүй байхгүй машингүй юм чинь. Би хүнд дайгдах нэг хөлбөр байна, тэ? Алхахчих нэг хөлбөр байна, тэ? Энд чинь гоё байхгүй юм. Ингээд тэгэх чинь хүмүүс ерөөсөө нэг л ойлгохгүй байдаг. Нөгөө яг би бол энэ сэтгэлгээ гэдэг нь одоо нөгөө та бүхний үеэс нөгөө социализмын үед чинь бид нар бүгдөө өмчхөө байж хагаад тий гинтгэ өмчтэй гинтгэ өмчтэй болонгууд нэг нэгнийгээ хараад аа тэр тэрнтэй болчих энэ энтэй болчих гэх тэгэнгүүт нэг юм хүн шиг амьдрах гэдэг үг байгаа шүү дээ тэр ихтгэл зүйр нь юу болсон гэхээр байр машин гэдэг бол хүний амьдралын ихтгэл зүйр хэмжүүр болсон байртай машинтай гэдэг үг хэл зүг гарцсан тий машингүй болохоор хүн биш юм уу тий та бол Америкт мэдж байгаа Нью-Йоркд ч байдаг юм уу те бид нар хотын төв рүү орыг үйл машинтай найз нар бүгд тийш машинтай явж идэв төрөөс зогсоолд алуулна үгүйгээл явна. Солонгост очиход метро таксил дээгүүр явж байгаа шүү дээ. Нью-Йоркол таксиг ингээс үлжээл явж байгаа шүү дээ. Нью-Йорк руу Вашингтон ДС-гээс Нью-Йорк явхад хоёр талдаа 40 долларт багтдгийг. Аа тэгэл би машинтайгаа ороод ингээд тавьсан чинь нэг зогсоолт нэг цагт 60 доллар төлдөг байхгүй. Тэгээд бүгд за за боли наадах чи юусэн. Таксин дээр яг энийг шийтгэсэн юм бэл. Одоо энэ Улаанбаатарын бүх зогсоолт Тэгэхээр зогсоолыг үнэтэй болгох. Төлбөртэй болгоод Тэгэл одоо хүний өмчийг одоо чи машинаа уун гэхдээ нэг муухай нэг хандлага гараад байна хаараа. Оноор нь хязгаарлна гэдэг. Гэхдээ би яа тийм хуучин машин унжаа би өөрийнхөө бордол одоо боломжндоо тулгуурлаа хуучин машин авсан хүн байж болно шүү дээ. Тэнгүүд чи хуучин машинтай учраас хотын төв рүү орохгүй энэ гэдэг тэнэгтэй тахгүй. Зүгээр л төлбөрөөл тэнцүү болгоч. Тэр үнтэй төлж чадах нь тийшээ орно. Тийм зүгээр төлбөртэй болгоч. Хотын төвд авчираад 8 цаг ажлынхаа гадаа машин уяадах хэрэггүй л болгочих хэрэгтэй байхгүй. Нөгөө хүүхд түргэн гээд одоо асуудал бас болж хамгийн их мишээ авч байгаа. Хүүхдээ зөө. Хүүхд зөө гэдэг. Тэгээд нөгөө нэг түрүүний хилдэг шиг жижигхэн микрон чинь хөөрхөн ингээд циклэр нь явдаг болчвол ингээд сүлжээл хааж очих хэрэгтэй байхгүй. Би энэ чэнэс тэр цэгт очих бүх зүйлийг тооцоод өгчих хэрэгтэй. А тэгээд хотын төвөөр явахгүй болоод ирэнгүүт юу гэхээр таксигаараа хурдан зогсоол, хол явах гэж бол автобусандаа суугаал ингээд явчих хэрэгтэй. За За чи түрүү хэллээ. Маш олон хүмүүс өөрийнхөө амжиргааг залгуулахын тулд таксинд явахын тулд плюсуд авч байна. За. За плюсуд хуваараа ингээд маш олон хүн явж шít амжиргаагаа залгуулж чинь одоо тэд нар бол өөрсдөө зөвтгөж байгаа. Эндээс ямар эрсдлүүд гардаг вэ гэвэл нэгдүгээрт аа төлбөр хэд гарахыг мэддэг. Би бол одоо орсуучаад за тэнд үргэхэд хэд гэж хэлэх бол гэх баримжаа байгаа хгүй юу. Өндөр хэлэхээр хүчээ ягаад өндөр хэлж байгаа юм хэрэг нөгөөдөгч уурлаад ингээд нервтэд эхэлдэг нөгөө. За нэгдүгürt энэ ерөөсө төлбөр хийд гарах нь тодорхой биш. Хоёрт бохир машин бол хачин дуугарна. А тэгснэ бүр за урд талд нь гэр бүлийн хоёр хоёлаа сууц ард нь би суудсан. Уг нь бол машин сууснараа бид нар хоомор л биш шүү дээ, тий. За тэр дараагийнх нь асуудал эрсдэл. Одоо ялангуяа сүүлийн үед нэг сүүлийн үеч явах те сүүлийн жилүүд одоо такси хийж байгаа нэртэй хүмүүс авч яваад хүчинлээ, зодлоо, дээрэмдүүллээ. А таксийн дотор ямар нэг юм мартаад буусан бол тэрийг эргэж олж явах ихтгэл ерөөсөө огт байхгүй. За бас нэг аюул байгаа. Энэ хөдөөнийх их орж ир такси гэдэг юм. Би ингээл за тэнд хөрнө гэхээр тэр газар хаана идэв урдаас. Тэгэхээр би гайхаад би мэдэх ёстой юм уу чи мэдэх ёстой юм уу гэв. Тэгэхээр Энэ болгон өөрсдөө өөрөө эрсдэл болгоод үүсгээд байна. А дээр нь энийг ингээд энэ хിവэр нь цаашаа явуулаад ирэхээр бидний нэг үйлчлэгээний соёл гэдэг юм чи байхгүй болоод хүмүүс хоорондоо биенээ үзэн ядах том шалтгаан. Оо ерөөсөө ядаргаа гэл ингээл хэрэлдээд явдаг. Тэгэхээр UP Cup хэдэн онд байгуулагдсан? Танах яг ямар үйл ажиллагаа явуулж байгаа? Саяын явс бидний ярьж байгаа эрсдлийг танах яаж шийдэж байгаа? За UB-ийн хувьд бол бид нар 7 жил болж байна. Аппликейшн <laughs> үүсгээд үү? Тий, аппликейшн хөгжүүлээд одоо 3 дахь удаагийн шинэ техник юу байхгүй. Гэтэ манаас нэг аппликейшн буюу смарт утсан дээр чинь суурилсан дуудлагын солиушн учраас 7 жилийн өмнөх нөгөө аппликейшн хэрэглээ бол өнөөдөртэй харьцуулшгүй байхгүй. Тэр үед монголчуудын дата хэрэглээ баг ухаалаг утсыг хэрэглээд ашигладаггүй энэ төрлийн юм байна. Одоо бол одоо бид чинь нийтээрээ нэг өсрөл өсрөнгөө хөгжсөн юу ч 16 онд нөө и e баримт гэдэг юмнаас болоод 60 настай одоо хизээч технологи хэрэгжилж байгааг эмээ хүртэл и e баримт уншуулад аппликейшн татаад QR уншуулдаг болсон. Энд чинь бидний технологийн хөгжлийг аягүй том болгосон байхгүй. За энэс чинь хоош юу гэхээр технологийн бизнесүүдийг юу нь бол 90% эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээд одоо жишээ нь бүх банкны одоо байдаг юм банк усууд аппликейшнтэй болж байна те одоо ямар ч хүний оролцоог оруулж байна. Тэр гүйлгэ бол мундаг агуу. А одоо UBK-ийн хувьд бол юу шийдэд байна вэ гэхээр нэг ч операторгүйгээр өдөр 50000 дуудлагыг хэрэглэгч жолооч хоёрыг энэ аппликейшн чи өөрөө оловчж байгаа хамгийн ойрхонд. А UbiCab-ийн хувьд ер нь за би ч одоо яг такситай холбогдоод яг 3 жил яг таксины жолооч нартай ингээд зурлаад яг 3 жил болох гэж байна. А юг би үсэж чинь гэхээр таксины жолооч гэхээр одоо муу нэртэй яг танилдаг. Муухай тэ одоо юу гэдгийг соёлгөө, бүдүүлэг, болсорлгөө одоо улс төр гэдэг. Ер нь нэг юм таксины жолооч гэдэг тийм нэг юм нөгөө орк гэдэг шиг нэр гараад ирчихэж байгаа байхгүй тийм. Муу талаас нь. Муу талаас нь дандаа тийм гараад ирчихэж байгаа. А нөгөө талаас нь бид нэг ингээ харах юм бол бид нар дандаа өөрийгөө бодд юм байл. За. Яагаад тэр хүн машинаа угаалахгүй? Яагаад тэр хүн үйлчлүүлэгчтэйгээ боловсон харьцахгүй? Олж байгаа мөнгө нь тийм л байхгүй. Машин угаалахдаа илүүчилж чадахгүй байхгүй. Нэг юм би хэлхийг хүсдэг байхгүй. Такси бол тансаг хэрэглэх байхгүй. Та Америкт мэдэн шүү дээ. Бид нэр доод нь 20 доллараар такси хитэн те. 20 доллар гэдэг чинь юу вэ? Нэг удаа буугаа суухад бараг энэ чинь хэд вэ? 50 60 мянган төгрөг гүндөлхөр шүү. Ерөнхийдөө бараг 60 70 мянган төгрөг болчих. Тэгэхэд газ нь Монголтой адилхан те. Түлшин. Тэ. Тэгэхэд Монголд та боддоо. Монголд хүн ажиллаж байгаа хүн таныг Аз гээд бэйцэг зүүж өгөхийн тулд төгжрэлд 5 км яваад дундаж аяллаг би мэдээд шүү дээ. Одоо нэг дундаж аялал бол 5 км л үүдэх. 5 км явахын тулд 5000 төгрөг танаас авна. Тэгэхдээ 500 төгрөн дээр хэрэлдэн шүү дээ. Чи яасан илүү авдгийг тэгдэг. Тэгээ 5000 төгрөг чинь цагт нь хувагаад үцхээр цагийн 1000 цагт нь байгаа. Биш. 5000 км км тийм үү. За тий. 5000 төгрөг цаг гэвд. Цагийн турш мотор нь ажилтсан тэр хүний машин. За тэг. Яга пүрүүс ирээд ирэхээр пүрүүс нөгөө захлагаа мотор зогсож байгаад батарейгаараа хөдлөөд идэг учраас яз шатхуу зарцуулахгүй. Шатхуу яг хөтөл ажиллаж байгаа. Ажиллаж байгаа л та. Тэгээд тэр хүний хөдөлмөрийн цагийн үнэлэмж 50000 төгрөг юм уу? Лизинг юм шин штэ тэр чин цагийн өдөр тийм төгжир чи өсрээд одоо эдгээр чинь нэг 15 дуудлага авч байгаа байхгүй 15 хүн буулга суулга явж. Тэгэд боттоо тэг хүний хөдөлмөрийн үнэлэмж цагийн 50000 төгрөгийн үнэлэмжтэй ямар ажил үйлчлэх байх юм те. Тэгэхээр энийг бол үнийг нь чөлөөлөх хэрэгтэй таксиг. Тэгээд стандартаа тэгж шаардах хэрэгтэй та одоо манад Монгол таксины үнийг одоо такси гэдэг чинь тэр байхгүй такси гэдэг үн үндсэндээ Монгол байхгүй. Байхгүй. 500 хүн такситай бүртгэгдсэн байсан даа шалтгаан. Автобус нь юу? Тийм 500 хүн такситай. Зүгээр нөгөө автобусандаа л өгөөд ирснээс биш таксигаа 500 болцсон гэж асуух хэрэгтэй байхгүй. 50 хэдэн такси компани байсан биз дээ Улаанбаатарт. Сити таксигээд Улаанбаатарт дүүрэн байсан биз дээ. Ягаад алга болсон? Ягаад? Таксины жолооч орлого тодорхой байдаггүй орлого тодорхой байхгүй учраас банкнтай зээл авч үздэг. 20 жил таксинд явц ахна зөндөө байна. Одоо таксины түүхийг хүчтэй улсууд л одоо яваа суцсан ёстой нөгөө гүргэр улсууд маань нөгөө яг стандарт таксинд чи явж байгаа шүү дээ. Нэг ч удаа банкнаас зээл аваг. Тэд нар юу ишдэг гэхээр банкус очдог. Банкус хэдэн үеийн зээл гэхээр сарын 3.5-ыг. 3.5 гэдэг чи юу гэхээр жилийн 40% хүүтэй. Жилийн 40% хүүтэй хүн Яаж баяр баясгалтайгаар үйлчлүүлэгчтэй хандаж инээж амьдрах юм бэ? 40 үе шүү дээ. Тэгэхэд би сая Солонгост очиод Солонгосын банктай уулзлаа. Киби ханаа гэх банкт. Бид нэг Солонгосын танаа одоо актлагдсан таксинууд танаах 5 жил үүдэх юм бэ. Манай стандарт 10 жил юм бэ. Зөвтөлтэй машины тоо нэмэх гээд шүү дээ. Солонгосын такси холбоотой уулзаад санхүүжилт судлаа явахад Киби ханаа гэж банк жилийн 3.5% үүдэх гэж жилийн. Жилийн. Манайх бол сарын 3-аа 40% үүтэй юм нөхцөлд амьдраад шүү дээ. Тэгэхэр чин яаж хүн энэ явах юм те? Уулын 100 төгрөгийн татаас өгч байгаа хүн бол автобусанд өгөөдсөн шүү дээ те. Яг чи ингээд таксинд яваад бүртгэлтэй яваад чамд ингэх юм бол чам татаас өгнө. А тэгээд стандартаа тогтооно. Тийм стандартаа шаардаад чи ингээд татвар төлөгчдийн мөнгнөөс баг хүүтэй машин авж байгаа учраас чи үйлчлүүлэгчтэй инээж харцсан. Чи машина цэвэрхэн байлга. Сургалтанд суу айх юмтай байхгүй. Үгүй бол чи юм гаснаа чи тэр 340% үгээ ав. Аа. Ингээд явах ингээд зөв би ингээд одоо шинэ нийслэлийн тээвэртэй би сүүлийн 3 жил. За аймагуудаар бид нар чинь сая UB Cap салбараа байгуулаа явсан. Зарим газар бол бүр ингээд нийтийн тээвэр бэдэхгүй юм шүү дээ гайхалтай. Орон нутгад нийтийн тээвэр байхгүй шүү. Такситэй, такси гэдэг нь зүгээр л өөрсдөө нэрлэлцэн. Хүмүүс ингээд орон нутгаа харч тэр тий. Дэлхийн нийтийн таксины хандлага бол Uber Lyft-ээр жишж эхэллээ тий. Uber-ийн маш сайн тал нь гэвэл а төлбөрийн одоо нэгдүгээрт одоо ямар хүн намайг ирж авах гэж байгаа юм. Одоо би аппликейшн дээрээс харж штэ тий. Тим номертой тим хүн намайг ирж авах гэж байна. Дэд минутын дараа ирнэ. Явж байгааг нь харж байна. За ирлээ. Би суулаа. Надад дахиад сонголтууд байгаа. Замаас чи хүн авах уу? Тэ. Эсвэл чи яарад байгаа бол гав ганцаараа явах уу? За окей. Хүн авах уу гэдэг тий. Хуваагаа төлчихнэ гэж. За энэ дараа нь таксинд ороод суулаа, явлаа, Uber би буулаа. Миний аккаунтаас мөнгө татагдаад тийшээ орчин. А жолооч өөрийнхөө хувийг авчин. За. Дараагийн асуудал нь хэрвээ машинд юм мартаад уусан бол Uber-д утаслаа. Тэр жолооч хэллээ. Тэрийг өглөө. Нэг удаа нэг Монгол залуу Uber-т явж исэн чинь шүн согтуу нөхөр авсан юм байна. За нөгөө согтуу нөхөр нь Америк нөхөр шүү дээ. Одоо тэгээд явжгаад бөөлжчих Тэгээд зургийг аваа тэр нөхрийг буулгачаа. Одоо тэр нөхөртэй хэрэлдэж зөх шаардлага алган шүү дээ. Тэр тэдргүй согтуу үнтэй хэрэлдээд яхан буулгалаа. Зургийг аваад Uber руу явууллаа. Uber цагийн дараа 200 доллар шилжүүлж байна. За машина цэвэрлээрэй. Тэгэхээр нөгөө нэг дэлхийн хэмжээнд байсан таксины жолоо одоо компаниуд үндсэндээ энэ хэлбэр рүү шилжихээс өөр ямар сонголтгүй болд. Uber-ийн тавьж байгаа шаардлага машин бол тэдэн оноос дээш байх хэвээр тий. А цэвэрхэн байх хэвээр. Дээр нь а та тэдэн жилээс дээш ч маш юм байсан байх хэвээр. А хэрэглэгч өөрөө point өгч чинь тийм үү? Энэ бол үйлчлэгээ тийм байна. Тэрүүгээр нь хянаж чинь. За Монгол энэ рүү явах байхад гэдэг би одоо чамайг их өөдрөгөр хараад байгаа юм. Утган баяра энийг Монголд бий болох байх гэж бодож байгаа юм. За тэгвэл чамдаг э, эргэлзээ байна уу? Хэрвээ Монголд өвөр ороод ирвэл яах вэ гэдэг. Тий. Өвөрийн үйлчилгээ Монголд ороод ирвэл одоо Утган баярыг хийж байгаа UB Cup яах вэ? А эсвэл UBK-ыг яг Uber шиг болгоод а чиний бизнесийг бид нар цөөхөн хүн амтай учраас Uber-тэй зөвхөн чиний бизнесийг төр хамгаалагч гэдэг юм уу хуулбар байх уу? Чи өөрөө энэ талаар ямар шиг л гарч байгаа? Тий, одоо яг л дийлэнхтэй. Одоо UBK бол ингээд бид нар хийчихсэн 7 жил Монгол инженер залуучууд өөрсдөө хөгжүүлчихсэн юм солиушн байгаа байхгүй. За. За тэнгууд Uber-тэй харьцуулдаг, харьцуулт байдаг л да. Одоо ингээд карт destination-а оруулаад төлбөрөө төлчихд. Зөвхөн Uber-с UB Cab юугаар дутуу хоёрхан юмрал дутуу. Бусад бүх үйлчлэгээ байна. Жолооч харагдаж байна. Үнэлгээ өгж байна. Нэгдсэн колл центр ажиллаж байна. Тэ? Муу үнэлгээтэйг нь хасж байна. Сайн үнэлгээтэйг нь үлдэж байна. Төлбөр тооцоо бүх юм тооцоологдож байна. А бүр Uber-с илүү юм биднэрт байна. За. Яг гэдэг ихэр Uber-с ялгаатай хоёр тал байна. Uber meeting, Uber гэдэг чинь бол нэг тийм Uber шиг Lyft гэдэг байна. А бид нар ч юм бол яг энэ такси гараа одоо зүүн Аз руу очиж Grab-ыг очиж судаллаа. <laughs> Тэгээ очиж эргэлж үзлээ. Хятад очиж DD-гээр нь явлаа. Солонгост очиж Какогоор нь очлоо. Тэгээ Америкээс одоо бүр лифтэд ажилладаг Монгол инженерүүд хурж ирээд бид нар зөвлөөд хитүүлээ энийгээ өвөр болгоно шүү гэдэг ингээд ажиллал. Бидэд хоёр юм дутуу. Экосистем өөр байхгүй юу? Манай одоо технологийн экосистем гэж байна те. Тэрний хамгийн чухал юм бол хаягжилт. Улаанбаатар хотын хаягжилтын систем байхгүй учраас тэр симуляшн оруулж болохгүй. Тий, яг үнэ. Аа, хаяг одоо жишээ нь юу гэх хэрэг нэг юм хөдөө хөр явж байгаа юм шиг шүү дээ нөгөө хайрхны өвөр талд байгаа гэдэг шиг те. Эхлхүүрийн урд гэж ярьдаг те. Тэр чинь уг нэг бодом нэршил zip код байхгүй. Zip код байхгүй. Байхгүй. Одоо жишээ нь 100 айл гэж байгаа байхгүй. 100 айл гэж та мэднэ те. Тийм мэднэ. Гэхдээ Монгол улсын хаягчлтын нэрсийн санд 100 айл гэж нэр байхгүй байхгүй. <laughs> Тэр чинь зүгээр юм үлгэр домгийн те. Ярэний сэдв байхгүй. Одоо барыг тэргээр ороод ингээд ингээд ингээд гээд. Нэр гэж бүр 100 айл гэж нэр ямар ч иргэний үнэлхэн дээр байхгүй. <laughs> Ямар ч үл хөдлөхийн гэрчлэгэн дээр 100 айл гэж байхгүй байхгүй. Тэгээ ийм нэг юм нэг юм нөгөө тэмдэг те. Нөгөө хамгийн тэмдэгтэй юм орно те. Одоо хорооллынхан бол Москва ресторан, нисхийн одоо юу гэдгийг цагаан алга гэж ирдэг байл шүү дээ. Тэгээ тэрэн шиг ингээд тийм хаяжилттай яваад ирсэн. Тэр бол бид нэр энэ хүн төрөлхтний өвчлөөс маш их юмар хоцорж шүү. Би те. А UBK-ийн хувьд бол бид нар яаж юм гэхээр тэрнийг одоо жишээ нь бид нар өөрсдийнхөө хөрсөнд буулгаад бид нар хаягчлтыг хөгжүүлж байна. Бид нар Улаанбаатарын одоо хаягийг одоо яг уламжлалаар нь бид нар 30-аад мянган хаягийг а яг ирээдүйд үүсэх ёстой zip код орчуулж хийж байна. Аа за. Одоо дуудлага өгөхөр бол жолоочд одоо замын цагдаагийн зүүн талын Union Building гэж гарч ирнэ. Гэхдээ доор нь zip код нь гарч иж байгаа. Гэхдээ zip кодыг хэн ч хэрэглэдэггүй учраас Гэхдээ бид нар тэрийг бол энэ ирээдүйд үүсэх хэрэгтэй хүн болгон хэрэглэх хэрэгтэй гэж. Заавал хэрэглэх. Хаягжилт гэдэг бол zip код л байгаа байхгүй юу? Сэтгэлээс маш энгийн те 11 гэр эхэлсэн бол за тэр хэвийг хэлж байгаа юм байна те. За 23 бол тэр юм байна гэдэг ингээд явах хэрэгтэй байхгүй юу те. Тэгээ бид нар тэгээд хаягжилт хөгжүүлж байна. Энэ бол 30 мянган цэгийг бид нар бүр ингээ гараараа оруулсан. UBK-ийн 2 сая аяллалын датанаас өссөн. Одоо бид нар 2 саядах аяллаа гэж явж байна шүү дээ. Амжилттай аялла. Тэгээ ямар ч үсэн жолооч бол дурын жолооч ингээд манай үйлчлэгэнд явхад хаяг нь бол очин гэдэг баг зэргийн мэдээж чинь гараар иж зүрх байна. Гэтэ тэрийг бол ингээд байнгын шинжилгээ явьчихна. За хоёр дахь юм нь бол төлбөрийн асуудал байхгүй. Одоо Америкт бол та дурын Amazon-оос ч юм уу дурын юунаас авахд payment-ээр доор нь сонгоол. Тий. Төлбөрөө хийчихсэн. Онлайнаар хийчихсэн тий. А манад болохоор ингээд төлбөрөө төлөх ихээр банк болгон тус тустай гэлрингийн системтэй банкуд одоо одоо ингэдэг таксин дээр их зовлонтой шүү дээ. Одоо UB cab-ийн жолооч нарыг нөгөө уламжлалт дуудлагын төвүүд UB cab-д явал торгон шүү гэдэг. Энд чи өрсөлдөөн юм яваад шүү дээ. Ингээд нэг нэгнийг гавчдаг шиг банкуд бас бие бинийгээ шахаад байгаа байхгүй. За тэр QR-ыг тэр нь уншин энэ нь уншихгүй гэдэг. Хүн болгоо ингээд нэг юм аппликейшнтэй болол одоо нэг юм банкны аптай те хичнээн төлөвийн одоо дэлгүүр рүү орохоор те улаан ягаа ногоон өнгийн QR-ууд ажиж шүү дээ. Ягаад нэг систем байж болох вэ? WeChat шиг те тэрийг нь бүгдийг хэрэглээ явуул та тийм. Тэгэхээр төлбөр тооцооны хувьд бас бид нар жоохон оцорч байгаа. Гэхдээ алхам гарч байна. Аяжилтаас илүү төлбөр тооцоон дээр бол алхам гарч байна. Аяжилтын шинэ стандарт мөрдөгч гэсэн. Гэхдээ маш удаан байна. Батлагдчихсан. Тэрийг хэрэгжүүлэхэд бол ингээл явах хэрэгтэй байхгүй. Шинэ барьж байгаа барилга байгууллага бүгд тэг хөдөө хөр байгаа юм шиг гурван үсэг гэдэг нэг батрын өөрчлөлөө те. Гурван үсэг бүр аяжилтаа замбрааг болохгүй бол төрийн байгууллагууд нүртэл төрийн сайд нүртлүүдэндээ гурван үсэг тавиад байгаа нь бол аюу буруу байхгүй. Энд чинь зүгээр л хаягжилт. Дэлхий хаашаа явж байгаа. Zip кодоор л хаягаа шийдэн. Zip код. Юу гэж одоо бид нэр ерөнхий годомжоо бол мэднэ те. Одоо юуны годомж гэдгийн өргөн чөлөөнүүдөө мэдчих хэвээр байх те. Амрын годомжууд. Zip кодоор бид нэр ерөнхий юмнуудаа ярих хэвээр байх. А тэр байгаа цагт Uber энд орж ирэх боломжтой. Төлбөр байгаа цагт Uber орж ирэх боломжтой. Одоо бол боломжгүй. А бид нэр төнгөж UB cab Uber-с ялгаатай нэхэр Uber хаяг нь маш тодорхой учраас газрын зургийн масштабаар нөгөө zip кодуудыг хооронд нь оруулангууд тэр чинь газрын зургийн масштабаар нь тооцоолол мөнгөн нүгийг гаргацдаг байхгүй. Uber-д метрик системээр тооцоо хийж болтгоо. Тэр бол маш сайн хаягтай газар бол. Тийм. А UbiCab юу гэсэн гэхээр энэ аппликейшн дээр зориулаад бид нар дахиад device бүтээсэн байхгүй. Монгол улсад анх удаа бид нэр таксиметрийг электроникийн инженерүүдтэйгээ нийлээд чи програм хангамжийн инженерүүд, электроникийн инженерүүд нийлээд энэ 7 жил боллоо шүү дээ бид нар чинь те. Францын Омлын стандартыг Монголд орчуулж агаад дөнгөж одоо өчигдөр бид нар ингээд одоо баталгаажлалтаа хийж авч чадлаа. Гэрчлэгээ 2 жилийн өмнө авсан. Дөнгөж өчигдөр бид нар баталгаажлалтаа ингээд хүсэлтээ өгөөд бас ингээд хаана байсан удаж чад авч чадлаа. Тэр нь юу гэхээр бид нар машины дугууны эргэлтийг аппликейшн руу затдаг төхөөрөмж хийсэн баг. Тэрэн дээрээ бид нар UB cab 1 цагийн таксиметрээ авчихсан. Өөрөөр хэлбэл 99.9% нар хөвчлөлтөй заадаг таксиметрийг бид хийсэн. Тэгээд ирэхээр одоо юу болох вэ гэхээр хэрвээ маргаан багаа бол төлбөр тооцоотой холбоотой маргаан багаа бол гомдлоо гарга. А харин одоо нэг юм байдаг шин ингээл тэд илүү гарлаа, тэглээ инглээ, такси хийж болоо шулаад байна гэлдэг шин. Жолоочийн буруу бол жолооч дөрвөл. Хэрэглэгчийн буруу бол зорчигч тээврийнхээ хуулиараа гарсан үнийн дүнг төлөх ёстой. Төлөхгүй бол тэр арга хэмжээг авах бол. Бас нөгөө талд хаа хана гэдэг чинь үйлчлүүлэгч нь ч гэсэн үйлчлүүлэгч те. Одоо жишээ нь манай таксиний жолооч нь шилдэг байхгүй. UB cab бол гоё. Яагаад үйлчлүүлэгч нь үнэхээр гоё. Юу ч ярьдаггүй те. Бид нарт одоо ингээл тэглээ инглээ гэдэг. Яг л Азиас бэзэгт очиход бид нар ингээд бүгднгийн системээр хянчиж байгаа. 2 сая аялал бид нар яг бид нар мэдээллийн аюулгүй байдлын стандарт нэвтрүүлсэн учраас би танд хэлж байгаа. 2 сая аялалч нь бол манад сервер дээр хадгалаатай байна. Та хэдэн сарын хэдэнд хаашаа явсан? Энэ бол мэдээллийн аюулгүй стандартаар бид нар гадна хэнч өгөхгүй дотоодоо зөвхөн эрэгтэй хүмүүс л зөвхөн өөрийнхөө дотоод хэрэгцээндээ харах хэрэгтэй. А тэнгууд төр чинь бүх аялын түүх болоод үлдчихээ тэн дээр ямар ч маргаан байхгүй. Технологи шийтгэж байна. Одоо тэгэхээр бас яг миний нэг анзаараад байгаа зүйл нэг номерын асуулж хаягжилт байгаа. Бүр ялч байхгүй. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын хэмжээнд угаасаа zip code хаягжилт маш тодорхой болохоос өөр юу сонголт байхгүй. Бид нэр алийг болгоо ингээл баримжаагаар асуудлаа шийдээд явах. Энэ бол зайлшгүй зүйл. А хоёр дахь асуулт дээр бидэрт нэг том дутагдал байна бид нар ингээд жижигхэн зах зээл байхгүй уг нь бол те бид нар Uber орж ирээд байх сүртэй ч юм байхгүй нэг сайндаа нэг сая 500 мянган хэрэглэгч Улаанбаатар хотод төвлөрөөд байж чинь те тэгэхээр энэ нэгэнт хүндээ хүрсэн үйлчилгээ учраас аль болох боломжуудаа нэгтгээд нэг л систем рүү явж явж зүгээр байдаг гэтэл хоорондоо өрсөлдөд байх юм бүр ямар ч одоо жижигхэн үйлдвэрлэлч бай, хувь хүнч бай, байгуулагч бай Нөгөө биенийхээ дээр гарах гал эрэнгүүтээ өөрөө шийдлээ зөв сонгоогүй мөртлөө нөгөөтхөө үгүйсгээ доош нь игээд байдаг юм уу? Эсвэл тэрийг хорлох гээд байдаг юм уу? Биднэрт нэг юм уухай сэтгэлгээ байна. Гэхдээ нэг юм байна. Одоо нөгөө ерхий сайд нэг буруу зуруу яриад нэг орогдлоо шүү дээ нөгөө төрийн зохицуулт гэж чөлөө зах зээл гэж. Үнэхээр нэг ингэч юм. Яг энэ жижигхэн зах зээл дээр зохицуулт хийх ёстой. Зохицуулт хийх ёстой байна. Би ус тэгж гарч байна. Үнэхээр зохицуулт хийж ийж явахгүй бол нэг хинж томордоггүй Бүгдээрээ ингээд 10 хуваагаа ичдэг. 10-ыг нь нийлүүлчихвэл чинь бид нар өнөөдөр 10 девелопертой болвол үнэхээр бидний зах зээлдээ ингээд бид нар ингээд 3 жил ингээд яваадах юм баг. Зохицуултаас гадна бодлогын дэмжлэг те. Ингээд явах юм бол бид нар 100 девелопер девелопертой болно. 100 девелопертой болчвол бидний харсан дараагийн зах зээл харагдаж байгаа хөөх. Тийм шүү дээ. Газрын зургийг хөгжөөгөө, төлбөр нь хөгжөөгөө, энэ Кыргызстан байна те. Очоод ирлээ манай найзууд. Тэнд боломж байна те. Такси UB UB Cab-аас 7 дор дууддаг юм бид нар чинь тэнд ийм машин бодолтой хүмүүстэй уулзчаад ирлээ. Яв идэлгээл. Сая тэгэл ковид болоод бид нар чинь ингээд бид нар өшөө энэ чинь бэхжиж чадвал дараагийн имлэг болно. Эндээд анхаарч дараа нь даяашил гэдэг шиг тийм ээ тийм. Тэгэхээр төрийн зохицуултаар дээр нь зүгээр би хэлэх гээд байгаа нь төрд ажиллаж байгаа хүмүүс шахна ойлголттой баймир байгаа хөөхгүй. Яг ингэж явах хэрэгтэй. Энийг дэмжиж явчих. Тэ? За одоо ингэж. За худал тэ. Тэр нүдэн бусдыг хааж богоогүй шүү дээ. За та нар бидний юм битүү удаашруулаад л. Бид нар чинь 7 жил явлаа шүү дээ тэ одоо л нэг юм хэрэглэгчтэй болж эхэлж байна. Одоо л нэг юм одоо нэг үүсгээг нь ойлгож ирж байна тий. Би ажилдарч орчууд бас талархсан хэ. Яг гэвэл өнөөдөр яг та нар ийм шийдэл гаргахгүй бол бид нар алийн болгоныг хуучин амтайгаа зурлаа л би нэг муу хэлээл тэ ингээд суугаад байх уу ямар ч байсан шийдэл рүү явах зайлшгүй шаардлагатай. Эхлэлүүд чинь бол надад бүгдэрэг таалагч чинь. Тэгтээ ахаад нэг асуудал байна. Төрөн чивтер төгжрөл ирсэн. За одоо ийм их төвжирэлтэй нөхцөл жишээлбэл UBCAB хэрэглэгчид хурдан хүргэж өгөх ямар боломж байна? Ямар бодлого байна? Яг асуудал тэр юм. Тий. Одоо нөгөө одоо яг үндэд юм болж байгаа. Яг төвжирэлтэй үед таксины жолооч нар цаац цаг. Яг юм бэ? 2 цаг төвжирс 5000 төгрөг олж авахаар хоолой хөдөө сууж байгаа төвжил буухаар гарыг хийж байгаа. Тэг юм. Хажууд нь дуудлага ирсэн ч гэсэн 30 метрийн цаана одоо 200 метрийн цаана байлаа гэхэд Авцсан ч гэсэн тэн дээр хэдэн минутын дараа очих нь баталгаагүй ингээл цаахан гацсан зогсож байгаа шүү дээ. Аа тэгтээ төгжөөч гэсэн очимоор байна те. Аа манай үүсгэх бас зарим хүмүүс ингээд итгэж шүүмжилдэг. Танаас тэгэл 1300 жолоочтой хичээл тэгэл яг дуутахаар ингээд хэрэгтэй үед байдаггүй гэдэг. 1300 гэдэг чинь 1300 суугаад дуусчихгүй. Тэг босноо ачих юм те. Тэнгүүд юу хэрэг хэрэгтэй үед Uber та мэдэн те. Нөгөө search price гэдэг. Яг эрэлтэй даа үнэсдэг байхгүй. Тэг тэг. Тэр үе дээр нэмэлт юу э, нэмэлтээр төлөө явдаг. Зүгээр энгийнээр одоо буян тухай зохицолборд тоглолт тараал яах юм. Хүн болгон гараа өргөхөөр илүү үн санал болгосон л явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэг. Манад болохоор чи ийм үнээр яв. Үгүй бол чамтай гэрээ явуулахгүй гээд нийсэн тээвэр ингэсэн байхгүй. Энийг нь чөлөөлөд өгч. Гэхдээ солонгос эднэрт бас л байна. Тэгвэл суур үнэтэй те чи таксинд суусан бол эхний километр Одоо тэр чинь Монгол мөнгөөр утахад бараг 10 10 10-аад мянган төгрөг байхгүй. Эхний 3 км явахад 10 мянга. 1 км явбал 10 мянган төгрөг. А тэгэхээр одоо тэрийг бий болгоч таксиний жолооч танаас хайчихна гэж асуух ойлгоо байхгүй. Тийм шүү. Хашаач явсан таныг нэг явуулаад 10 мянга гаргав. Өөрөөр хэлбэл би бол юу гэж бодоод байна гэхээр ярил амар олон деталь юмнууд байна. Тийм л дээ. Үнийг нь өсгөж болж байна, тэ. Төрөний тэр тогтмол үнэтэй болгож болж байна дуутахад ирэхгүй байна гэдэг боловч гараа өргсөн ч такси олддоггүй шүү дээ дүгжлэлтэй үед. Гараа өргсөн ч олд. Тэгэхээр тэрийг бол ингээд аль болох хин хаашаа явж байгааг хаягаа оруулчаад аа миний зүг юм байна гэд нөгөө хуу хүмүүс бас нөгөө Uber мэтэр те. Энд чинь нэг юм ойлголгооч нэг нь стандарт такси нөгөөх нь хуу хүмүүс биш. UBK байлалын л ашиглая гэж байна. Стандарт такси бол стандартаараа бай. Нэгдүгээр игнэтэй те. Одоо ингээд хувьдаг. За замын унаа гэхэр чи одоо би ажиллаад хараад гэрлүүгөө явж байгаа буян тухаар явж байгаа хүн байх юм бол замдаа хүмүүнээ аваад явуул да тий. Тэр боломжийг бас нэгэд өгчих хэрэгтэй. Яг нийтээр нь чиний хэлж байгаа зөвлөлтөө өөрөөр хэлбэл бид нар төрийн албаа агч гэсэн ойлгох хэрэгтэй. Төр шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүсийн системийг ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ би чамаг энэ ярилцлагад орж оролцож ирсэн л тавьсан шалтгаан тэр. Тэнгүүт одоо төртэй амралтаа 3 юм харагдаад байна шүү дээ, тийм. Төгжрлийг шийдж болох хөлбөр бол зайлшгүй та нар өөрсдөө саналаа тавьж энэ үдсний хувьд ингүүл яатан гэдэг нэг зүйл байна, тийм үү? Хаягжилт бол зайлшгүй Тэ. Одоо Улаанбаатар хотын хэмжээнд ямар ч байсан хаягшлтыг шийдчихэж одоо хүргэлтийн үйлчилгээ зөвхөн UB Cup биш чинь хүргэлтийн үйлчилгээ гэж асар том юм байна. Хүргэлтийн үйлчилгээ би тань зүгээр нэг юм л. За хүргэлт дээр юм бол одоо бид нэг өөрсдийн хаягаараа ингээ шийдээд одоо чи тогтдог хоол хүргээлэн те. UB Cup хаягн дээр очиол байн те. Болж байна. Би танд одоо бид түргнээ яаж дуудаад байгаа. Хамгийн аюултай тэр байхгүй юу те би хаана явж байгааг мэдэхгүй би одоо надад цагтаа одоо хүн халдлаа гэхэд би энтхийн хаягийг мэдэхгүй мэдэхгүй энд нэг мөндөр байшин байна гэж хэлэх юм. Тэгэхээр одоо нэгэнт хийгээд ингээл харж ин тий зөндөө асуудлуудыг та нар илүү боддоор харж ин. Гэхдээ энийг бас хүн болгонд ойлгуулах амаргүй. Тийм болохоор би чамайг э, зайшгүй ингээд улс төрд орох хэрэгтэй болцсон юм болов. Саяхан хүн намд эсэж байгаа байсан тий. Тэгэхээр та нар өөрсдөө одоо бид нар ялгаагүй шүү дээ асуудлыг шүүмжлээл ингээл хараагаад байгаад байх уу? нэгэнт өөрсдөө бодол санаа байгаа туршлага энэ туулж өнгөрүүлсэн юм шийдэл зөв харж байгаа бол та нар өөрсдөө оролцоод энэ шийдлийг ямар нэгэн байдлаар ойр орчиндөө ойлгуулаад түгээгээд хамтаа шийдэх боломж руу явах хэрэгтэй байна гэд. Тэгэхээр э, ийм шалтгаанаар ерөнхийдөө бас ус төрлөө орох хэрэгтэй гэж үзэж байна. Би урд нь ус төр нэг ус төр гэх юм уу одоо дүүргийн хэмжээний төлөөлөгч байсан юм. Аа зөв зөв. Би 24-т одоо хаан уул дүүргийн иргэдийн ур сонгогдож байсан. Тэгээд одоо 24-т ихэрч ойлгомжтой ш баг оюутны шинжилсэл гэрч юм. Тийм тийм байна. Тэгээ яг үнэн хэлэхэд би бол эхний 2 жил юу ч ойлгоогүй. Тэ нүс ингээд төсөв ороод ирсэн яах ёстой энэ тэ гар өргөө. Үгүй гар өргөө үг хэлэнгүүт хүн загнуулаад чи одоо юм аа мэдлтэй гээл тэ. Тэгэхээр нэг залуу хүн уур өртгөл. Тэгээ нөгөө засаг захаан нутгдээс нэгжийн тухай хойлоо уншаал эрхээ мэдээл шахаал гэнт сүүлийн 2 жил болж байгаа ангарсан байхгүй. Тэ ингээд юмаа сураал. Тэгжээтлээ ингээд нөгөө бүр ирэхээ хуцаад усаал. Тэгтээ бол бас чамгүй ингээд орон нутгийн юунд очиод төрийн тэ шийдэх асуудал, шийдэхгүй асуудал, оролцох асуудал, шийддэг асуудал, орон нутгийн хэмжээний асуудлыг бол ойлгоод эхэлсэн. За тэгтээ бол яг ингээ 16 онд бол мэтэж ин чинь гэл уст яг өөрийгөө ингээ харангуут зааны 24-тө сонгогдсон гэхээр за явж байгаа нэг гişүүн болох гэдэг юм шиг те. Ингээ ерөөс нэг юм уст төрлийн амьдралаар амьдрах гэдэг юм шиг болцсон баг. Тэгэхээр за волейболын устраас их гарыг гээд тэгэл хувийн бизнесээ ингээл тэгэл дуудлагын жолоочийн компанигаар дараа нь UB Cap-тагаа оролцолт бол ингээл те. Ингээ явсан. Тэгээ яг ингээд нөгөө улс төрд итгэвтэй гэх юм уу те одоо мэддэг хаана хин ямар асуудлыг шийдэх ёстойг мэдж штэ. Байсан иргэний хувьд ингээд одоо ингээ гаднаас хараад тэгээд одоо юу гэдгийг төрийн байгууллага дээр одоо шинэ хувийн хвшлийн те асуудлаа ингээ бариад оронгууд харж байгаа хандлага энэ байдлыг хараад бол шин за би бол ингээ шүүмжилж болж чадна те ингээ заах ингээ лайв хийгээд уурлаад те ингээ түнлүү хараагаад өрөөгөөд байж болно. А эн чинь хин нэг нэг бид нар томлоогүй шүү дээ. Нэгэн сонгогдоод бид нар өөрсдөөсөө чи яли намайг төлөөлөөд энэ болохгүй байгаа юм чи засаад гэж явдаг шүү дээ тий. Тэг ингээ гаднаас нь хараад би бол ингээ 4 жил бол ингээ улс төрийн ямар ч үйл ажиллагаанд оролцохгүй байж байгаа. Сая бол хөдөлмөрийн үндэсний намд бол сонгосон шалтгаан нь бол нэгт нөгөө сонгодог уламжлалт гэдэг шиг хоёр намын тогтолцоог би мэдэх байхгүй. А одоо байгаа энэ залуучуудыг харахаар яг л нэг юм сэхэтний бөөгнөрлөгдөх шиг нэг юм хувийн эрх ашиг нь байхгүйгээр бухимдсан гэхдээ бухимдлаа айгүй ирүүлэр тэ шийдэл болгоод дэвшүүлээд байгаа нь харагдсан учраас би энэ нийтийн тээвэр дээр чинь надад хэлэх үг байна <laughs> гэж л би нэр дэвшээд одоо тэ а тэрнээс би бүх асуудлыг мэдэхгүй шүү дээ одоо хүүхд хамгаал байдаг юм уу тэ бүх асуудлыг мэдэхгүй шүү дээ нийтийн тээвэр дээр бол яагаад микро биш гэж үнэхээр яагаад тоххой тэ Яагаад энэ Улаанбаатар төмөр замын шугамаа бид нэр болгож болохгүй гэж юун дээр удаад байгаа юм те. Маш олон юмнууд шүү. Тэгэл өн дээр энэ дээр одоо шин 100 тэрбумыг ямар ч хараа анилтгүйгээр тарааж шүү дээ. Батаасна. Автобусны буудлын дээр нэг хүн ирцэн бүртгэгч шиг те. Ямар GPS хяналт байхгүйгээр 100 тэрбумыг заа өнөөдөр тетэн цаг ажилласан тэр компани тетэн төгрөг шилжүүлэх ёстой гэдэг сар тутам шилжүүлдэг ч шиг те. Үнэхээр ингээд тэрийг би ингээд харчаал Тэгэл мдээгүй ч юм шиг те. За за за надад амаар амаахгүй төрийн төлөө огтно гээл ингээд хаяад авах юм бол хаясаал ирсэн юм байна. Сая ч гэсэн ингээд нөгөө нэр дэвшгээр горилж байгаа тэр нөгөө шин нам учраас хүн нам чинь хүмүүс санал тавиад тодорхой сэдвийн те манлайлдаг залуучууд санал тавих хөт гаггүй шиг шиг. Гүчийнхээ яриа дуураад ингээд тэг хамт зүтгэл та гэдэг нь за шиг шиг. Болов уу яах яах. Их тийм оролцох хэвээр юм байна. Оролцдоггүй юм байна. Залуучууд айгүй ховор юм байна. Яг ингээд дотор нь одоо хараа. Итгэх муу байгаач. Итгэхээс гадна муу болгож байгаа нэг шалтгаан байна. Би яг хэлхийг хүсэж байгаа байхгүй. 200 сонгогч тутамд нэг ухуулагч аав. гэдэг хуультай байна л да. А тэр чинь бол автоматар 200 үнийг худалдаж авах хуулийг өөрсдөө хийсэн юм шүү дээ. <laughs> Тэгээ эн чинь дүүргийн төлөөлөгч нэг тойрог дээр 2 3 хүн байгавал 3 тус бүрдээ 200 тутамд гээд. Тэгээд дээр нэхэд нийслэлийн төлөөлөгч эн чинь цуг явж шүү дээ. Ингээд ингээд хоёр том нам чинь ингээд баг Жишээ нь хаан улдүүргийн хэмжээнд 30000 хуулагч авахар байгаа. Тэгээ сонсох нь нэгийг 350 мянгаар ч гэсэн тий. Цалинжуулна. Тэр чинь баг тэр бом болж байна шүү дээ. Яг. Тэгээд тараах материал заа ингээд тавьчих цөөхөн хийчихгээд бид нар бол нэг юм хавцдаг юм хийлээ тий. Тэнгүүд нөгөө хуулийнх нь нөгөө тэдэн эвлиус эдэн эвлиус гэд тэрийг нөгөө том ном чинь тултлан л хийж байна. Тэгэл тэр эвлийнх нь юм ингээд цогол гурван төрлийн юм байх юм байна гэтэл бас их мөнгө. Тэгээ энэ их мөнгө энэ босго ч өөрөө Монголд энэ шудраг бусын бүх юмыг бий болгоод байгаа юм байл гэж харж байна. Самбар гээл одоо энэ юу вэ? Нэг хэсгийн орон дээр 10. Одоо бол нэг юм үзмчиг харсан. Их хурлаар нэг самбараас бид нар залхсан шүү дээ нэг. Хаасаагүй самбар. Одоо урд хожид байгаагүй самбар байх юм байна. Төлөөлөгч болгон нэг хэсэг дээр нэг хорон дээр 30 самбар тавих хэрэгтэй гинэ. Тэгэхээр чин одоо нэг дүүрэгтэхэд нэг нам одоо чинь хаан улдар 35 төлөөлөгч нэр дэвшүүлж байгаа. 70 идүүн тэгээ одоо ичнээс нам баг бүгд ингэж ингэж өстөд бүр нэг юм. Гүнээ <laughs> олж арах. Тэгээ энэ бүх зардал чинь эргээд нөгөө шудраг бус юм ич бий болгоод байна. За за. За уулзаж ярилцсан <laughs> баярлалаа. Утхан баяраа ямар ч байсан миний та нар та нараас хүсэж байгаа зүйлгүй бид нар ямар хот амьдрахыг хүсэж байгаа, ямар нийгэмд амьдрахыг хүсэж байгаа өөрсдөө л байгуулах хэрэгтэй. Тэр тусмаа одоо ингээд хүмүүс чинь нэг юм хийж хагаад халгаад халираал хаяад те за за бүтэхгүй байна гэд хаяха хайдаг олон залуучууд тэр их зовлонг туулаад гараад за шийдэл бол энэ юм байна гэж гарч байгаа ийм залуучуудыг би бас ингээд улс төрд ороод өөрсдөө өөрсдөө өөрсдөө төлөө бусдын төлөө те энэ зөв голдролд нь оруулахын төлөө явуулсан гэж хүсэж байгаа юм. Тийм болохоор амжилт хүсье. А дээр нь чиний надад таалагч хамгийн том өрөдөл юу вэ гэхээр зөвхөн UB-капын зах зээлийг зөвхөн Монгол гэж харахгүйгээр цаашаа бас ойр орчимд дэлхийн тодорхой улс орнуудын хэмжээнд энэ зах зээлийг нэвтрүүлнэ гэж байгаа чинь бас их том алсын хараа байла. Тэгээд энэ бүхэнд амжилт хүсье. Баярлалаа. Тэгээд чи бас э, нэгд одоо хоёлаа ярилцлага хийгээд залуучуудад зориулаад үзэгчд зориулаад хийж байгаа учраас чи бас хилчмаар юм байна уу? Төрөний л үгээл дуусгачмаар байна. Би ч бас жоохон хоёлын бас хязгаартай одоо нөгөө мандат авахаас өмнө намайг дэмжирээч гэж ирж болохгүй те юмнууд нь байгаа. Зүгээр төрөний яснаар энэ улс төр өөрөө их өндөр өртөгтэй байгаад байхаар шийдэлтэй, бодит шийдэлтэй, те жирийн сэхэтэн залуучууд те сэхэтэн багш нар, эмч нар те жирийн хүн өнөөдөр сонгогдох боломжгүй байгаад байгаа байхгүй. Иннээс болоод энэ улс төр гэдэг чинь нэг зүгээр нэг нэг юм зорьсон, зориулсан нэг юм хэсэг хүмүүсийн тоглоом болоод байгаа нь хамгийн харамсалтай. А ялангуяа одоо энэ орон нутгийн сонгуулийг бүгд хойш нь тавьдаг. Их хурлын сонгуулийн дараа болдог учраас улс төрөөс хүмүүс залхацсан байдаг. Хамгийн бодит асуудлыг шийддэг юм бол их хурл бол хууль тогтоох хэрэгтэй. Орон нутаг бол жинхэнэ бодит асуудал шийддэг. Тэр нөгөө өнөөдрийн бидний өдөр тутам бухимдуулдаг бүх юмны шалтгаан шалтгаан чинь орон нутаг байгаа. Тэгэхээр зүгээр би бол энийг бол хэлж болох байх гэж бодож байна. Орон нутгийн сонгуульдаа идэвхтэй оролцоор. За баярлалаа.